Salut! Astăzi este despre a destrăma. În dicționar este a face să-și piardă rezistența prin rărire sau a se dezlâna. Uite, Jessica Howell, actriță, spune așa, câteodată lucrurile bune se destramă, pentru ca cele foarte bune să rămână împreună. Mi imaginez cum este un plover care ți se destramă, știi? El uh, dispare ca și plovăr că cunosc pe cineva că îi se destrăma așa totul în viață, a fost dat afară și de la job, dar uh, și-a găsit afacerea vieții lui. Probabil că așa ca metaforă cu firul acela, după ce și-a destrămat tot uh, plovărul, l-a transformat într-un plovăr și mai mișto. Așa că dacă cumva trăiești ceva care ți se pare ție așa că nu merge tocmai bine, află, cum zice ea, că lucrurile mai bune așa neobservabile deocamdată, dar se vor arăta. Ceau!